to yan uwa musulmi yau gashi Allah da iko sai da rasa ya kamu insha Allah ƙarshen wannan wata na Ramadan muna ainihin wato ini na 29 insha Allah wanda ana sa ran cewa insha Allah ana iya idan aka yi dubi in sama ba ta da girage, zai ba kura ba duhu ana iya a ga wata in ba a gansa ba kuma insha Allah gobe lahadi kuma a ci gaba da azumin insha Allah kina ai 30 daidai Allah ya karɓa muna to fa 'yan uwa wa'inda suka samu kawunansu a cikin wannan wata na ramadan fa kuka yi ta kunfan baki kuna jin haushin wannan daruruka guda goma kun ji bikin cikin ana rera alkur'ani ana rera ana daga sautin alkur'ani cikin masallatai kun ce ana hana ma mutane kwana ana cuta ma makwabta ana cuta ma musulmi masu haka ba su da imani kuma ya ce to babu shakka fa wa'annan daruruka da kuka yi bikin ciki da su kuka jin bakin ciki ana rera alkur'ani da su ga sunan fa suna muku ban kwana ina ganin watakila wannan shine na ƙarshe ko kuma tun jiya shine dare na ƙarshe da mun kai tahajjudi wayannan daruruka guda goma insha Allah su yi ban kwana da ku kuma sai baɗi insha Allah idan Allah kaddara in Allah ya samu na dare an ƙare in dai hana mu mutane kwanan aka alkur'ani an cutar da mutane alkur'ani to babu shakka Allah shine masani saboda karatun alkur'ani kun ce cuta ce eh ana cutar da makwabta ana cutar da musulmi ana daga sauti da alkur'ani an hana ma mutane kwana to yanzu wannan ranaku da kun ga bakin ciki a raya su dai sun wuce sun bar ku ga kuna cikin rayuwa sun bar yanzu abin da saura a gare ku malamai masu irin wannan nan gare ku yanzu kuma insha Allah tun daga yau har gobe muna ci gaba da ainihin wato rera alkur'ani da sautu tuka a cikin lasifikoki a cikin masallatiyanmu dukkanin masallatai na duniya ana rera alkur'ani duk sallolin nan guda biyar ana ci gaba yanzu da rera alkur'ani kafin wa'annan daruka da suka wuce su dawo insha Allah za a ci gaba da wannan aikin a zo a yi kiran sallah a daga sauti a cuta ma makwabta ko ba cuta makwabta ba ne kana tsammanin sai inda dare ne aka cuta makwabci makwabci da annabi ce wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu aka ce man ya rasulullah qal alladhi la ya'munu jaruhu ba'iqahu mutumin da duk makwabcinsa bai amince ma sharrinsa bai da imani kana tsammanin sharri a wani lokaci ne annabi ya kebansa wanda yake cuta makwabci da dare shi wanda yake cuta makwabci da rana shi shi na da imani kenan ko tunda dai ayi karatun alkur'ani a daga sauti sauti ne na alkur'ani ko sautin sauti ne kiran sallah alkur'ani sauti ne wanda Allah yake marhaba da shi sannan ga mu kuma za mu ci gaba da insha Allah karatun alkur'ani da muka salloli sallar isha'i sallar magariba asuba duka duk masallatai na duniya ana rera alkur'ani ciki za mu ci gaba da kenan da tuta ma musulmi ne kenan Allahu akbar yaushe za mu bari kenan su kuma wannan kuna da hankali in banda hasada da munafuci da rashin sanin ciwon kai ga abun da shekara guda zunzurutun shekara liman aka shekara ana karatu cikin lasbikoki masallatai barkatai ana tuta ma marasa lahiya ma musamman ma wani makwacci ne marasa lahiya na ma yana nan jikin masallacin a zo a yi kiran sallah duk da kunnansa ana tara saman kunnansa yana damuwa bai san yadda zai yi ba ba ku cuta mai ba sai karatun alkur'ani kwana goma da za su wuce ne a cutarwa a wasu masallatai ma suna kewaye da ma'ainin opital, asibitoci gidan likitoci ga nan ga marasa lafiya kwakwance suna jiya kuma a zo ana kiran sallah hamsu salwat so biyar a ini a cikin lasfika marasa lafiya ga masallaci ga likita ga marasa lafiya kwance don allaba a cuta musu kuma sannan a zo a da sallah a tada ikamar sallah kuma cikin lasfika a yi karatun alkur'ani a yi ba da sallah cikin lasfika marasa lafiya ga masallaci dab da likita ba a cuta musu ba bakwa magana ku makaryatan banza munafici da hasada kai ai ga inda kamata ku yi magana nan iso gaba daya gaba daya a dakatar da amfani da lasfika duk masallatai hakkira sallama gaba daya daga yau ba wa'annan kwana goma ba wallahi na karshe daga yau in dai tsakaninku da Allah kuke kun kace sunna kuke yi duk wanda ya ce kai suke yi ko salfiya yake yi daga kar a sake jin sautin lasifika a masallacinsa ko na kiran sallah ko tadda ikama ko karatun alkur'ani in dai sunna kuke magana ta gaskiya nake yi in akwai wani limam ko wani mashhurin malamin da ya shaye koshe fannin binciken ilimi har ya samu hujja a zo a sa lasifika yana daga cin sunnoni na annabi sallallahu alaihi wasallam ko sunna ta sahaba ba laihi a sa lasifika a yi kiran sallah a lasifika a tadda ikama a lasifika a zo a yi karatun alkurani a bada sallah a lasifika a azo a kamu na manajira. muna ba sallar tahajjudi da aka yi ba kuka kai ta kunhun baki kuna cin mutunci kuna kunhun baki ba taimako ba to yanzu an kare ta yanzu wannan salloli da kuke yi ko kuma wani iri na kar a sake jin ku irin wannan malamai makwabta suna da haƙƙi a da kayi kiran sallah wani makwabcinka ba ba musulmi bane shi ko an ce annabi ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu wal yuhsin ila jarihi ko ba haka ba wala yuz jarahu duk wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ƙarshe ya girmama bakonsa ya kyautata ma makwabcinsa kada ya cutar da makwabcinsa makwabcin nama kowane iri ne kowane irin makwabci ne waljari dhul qurba waljari waljari dhunub dan uwanka makwabcinka dan musulmi ne dan uwanka ne a dan uwanka na ne jini sannan gashi musulmi sannan gashi makwabcinka yana da haƙƙi uku gare ka oho ko jaril zunubi ne an gane ku ko da makwabcinka ne na nesa wanda shi ya nisanta ga dangantaka ba ɗan uwanka ne na jini ba ɗan uwanka na musulunci ba amma yana da makwabtaka da kai yana da haƙƙi shi makwabtaka ka ba shi haƙƙin shi ka daina sa Allah su a masallacin ku mana ya kai malamin da katto kana babatu cewa ana cuta mutane da daddare ko ba kwa ko ba kiran sallah a masallatan nan ko dare da rana ai da daddare lokuta uku ke gare mu ko wanda ana cuta makwabta magariba rana ta hawa ana kira sallah ai sallah kuma cikin lasfika ka cuta makwabcinka ya kai mallam isha'i ka zo kai kiran sallah an tadda ikama an zo kuma an yi karatu an yi sallah isha'i cikin lasfika ka cuta ma makwabtanka ya kai mallami ko an gaya masu makwabtan da ba sa magana sun ce suna so ne suna so wani abu da kake yi ne haka sallar asuba wani yana nan yana jin daɗin bacci ba ruwa ne da sallar kama don shi ba musulmi ba ne sai dai Allah tambaye shi ba kai ba ka zo kana babatu kai kiran sallah a lasifika kun tada iqama a lasifika kun zo kai sallah asuba a lasifika makwabcinka wanda ba musulmi ba ka cutar da shi alkur'ani kenan ko amma a fahimtar kuku a fahimtar ko wanda ku dauki alkur'ani da aka yi ta rera aka yi ta karanta shi sama sama aka yi ta wa'in wa'annan duruka guda goma ana cuta makwabta ne da haka bai halitta ba kuma kuma sannan riya ce to ku kuma yanzu wanda za ku ɗaure ku yi ta yi shi kuma menene sunnan wace don Allah sunnan wace a kamar shi na ta kai da kashi a tsuliyarka za ka ce za yi wani tsarki a yi makan tsarki kafin ka kula da wani ka ce kai mai tsarki to ya kamata kowanne malami ya zo shaida ma hukuma cewa ga matakin da muke son a doka saboda ana hana ma mutane bacci mu yanzu mun gano akwai droit de l'homme eh akwai haƙƙin ɗan adam kuma ɗan adam ɗan gada suna daidai da daidai ne duka kowane da haƙƙi da haka kenan a ɗauki mataki yanzu duka kiran sallah a dakatar da shi saboda ana cuta ma mutane da wanda ake da rana da wanda ake da dare duk a dakatar da shi musamman karatun alkur'ani da abin da bai da asali a zo ana sallah cikin fiƙa salloli ana yin su ana daga sauti dare da rana sallan magariba isha'i asuba ana cuta ma makwabta ana cuta marasa lafiya ana cuta ma abokan zama saboda kamar nema ga hukumar ta dakatar da wannan haka kamata waɗannan malamai ku yi kowa jama'a kan mutum ya ɗauka ni na ta aka haka ne ina mai na barta ne ga malaman nan kalubale gare su yanzu wanda suka yi zuwa hon baki suka aibanta wannan aiki wanda aka neman lada kuma neman aljanna kuma neman Allah ya sabkan mana da su da albarkoki a cikin mu muna tawassali da wannan aiki don Allah ya bamu ƙara mana zaman lafiya kuma ya taimake mu abinda duk muke neman alkhairi ya bamu ko ga cewa ba aiki ba ne wanda adda asali bid'a ce sannan ya ce yanzu an kare dai goma sun wuce na ƙarshen Ramadan Su yi ban kwana da ku yanzu kuna da dama a yanzu akwai kwanaki gaba gare ku wata goma sha ɗaya har da wajen kusan kwana 20 ko 20 ba ɗaya a gaban ku duk za ku yi ta salloli a cikin koki. kuna cutar da makwabta za ku dinga kiran sallah dare da rana a cikin makwabta a cikin masal abin nan lasikoki kuna cuta ma makwabta shi ko ina asalinsa, sa sunna annabi ce ko sunna sahabi wanne sahabi النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المحددين من بعدي تمسكوا بها ونوتشي عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومرسات الأمور وإن كل محدث بدعة وكل محدث بدعة وكل وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دبدا وتتيكو أمم بندتاكو كوبو نواني كوكي نكون أتوشي بدعوئي ai gani kalli inda nake zama masha Allah annabi sallallahu alaihi wasallama bai zamna bisa irin wannan kujera ba nake nan ina wa'azi sai in ce mai dawa ni koyi kai ma malamin da naga kana wannan babatu bisa kujera mai haka kana ta juyawai wallahi yace na nan annabi ya rantsi da Allah bai da imani cutar da makwabta ne wai wannan abin da muke yi ya ce ya ma annabi kadiya malamin nan mai horin gemi na abun nan na na gane ko ne tubun mu Allah in kana horon ka dawo kace annabi ne ce wallahi la yu'min wallahi la yu'min aka tambayi annabi wane ne kai ba kawo ba sai ka ɗauka kai yaba ma masu tahajjudi kai kaga duk mutumin da yake sun ya ci karen shi ba babbaka sai ya ma'anar sunan ƙarya shi ne muka ce hadisin annabi ina ta da yace man ta'ammada alayya man kadhara alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk mutumin da ya shalala min ƙarya da gangan yayi kokarin tattalin ainin wato mazamninsa a cikin wuta wannan bai shayi tafi jahilai ba bayan Allah jahili bai ma annabi ƙarya da gangan bai san ganganci ma annabi ƙarya ba shi ko da yace an ce annabi ya ce ko haka annabi ya ce ko da ya yi kuskure ko ya ce an ce annabi ya ce amma malami saboda gyara tuwansa ko don gyara manufarsa ko don bata mai daɗi wani abin da ake yi ko don shi bata aikin wani ko don neman ɗaukaka sai ya ce annabi ya ce kun ga malami na annabi ƙarya malamin nan da ni gani bai juya bisa kujera irin tawaga ta wani mai farin gemi yau wanda yake cewa ta tahajjudi da an kai riya ne sannan ya ce kuma mai yin shi bai da imani annabi sai da yaran ya ce wallahi la yu'minu wai kenan masu ta tahajjudi suna cutar da makwabta kai ma annabi ƙarya annabi na jinin ka da an ka tambaye annabi wane ne bai imani ya ce allazi la ya'munu jaruhu kaji allazi ism mawsul ne ko baka damirul mawsul mabuni ne eh alal sukun fi mahalli raf'i mubtada shine kuma yace allazi la yu'minu allazi la ya'munu wannan da la ya'munu jaruhu la ya'munu fi'l mudari marfu'un bid dammati az-zahira li'annahu sahih al-akhir la ya'munu jaruhu بوائق جاره دمير هذا وجار مضاف ايضا ودميره مضاف اليه مبني عليه على الضمه في محل جر مضاف اليه bawa'iqa bawa'iqa mafa'ulun bihi shine eh, abunda annabi sallallahu ya sa ainin la la nafiya an gane an kai nafiyin imani daga wannan mutum gashi saboda makwacin sallah ya amunu jaruhu bawa'iqahu bai amince ma bawa'iqahu shine maf'ulun bi mansubun kuma shine min ajali a dalilin shi annabi ya ce wannan mutum bai imani ba bawa'iq maf'ulun bi mansubun haka ko wa huwa mudafun aidan hu da mirin mabani ala dhamma fi mahalli jarri mudafi ilaihi wanda makwabcinsa bai amince mai sharrinsa ba shine bai yi imani ba sai kuka ɗora kacce annabi ya yi rantsuwa ka haka da haka tahajjudi karatun alƙur'ani kai ana ɗaga sauti tunda ba a yanda kake dole sai an yi ƙasa da sauti yanda kake so tunda an yi haka ba a da imani cutar da makwabta ne kai ma annabi ƙarya Allah ya sauka Allah ya shirya suwa